Ih, itu kan mainan peletokan. Peletokan kan tuh? Punya gue diambil. Astagfirullahaladzim, jangan teriak-teriak ngapa? Jadi suruh lu. Itu kan punya... Nani? Punya lo, punya gua itu kan, itu kan. Eh... Dapen nih, dapen. Dapen nih, dapen. Huh? Saya tahu ini huh? Yang kedua. Oh, senang je ni. cepat-cepat. Apa itu? Esa. Betul, betul, betul. Tak, tak, tak, Ketiga, ikan berpusing. Jangan tipu Jarjit Singh. apa Hmm. Alamak, Captain, Captain. Huh? Oh, oh, ada Captain binatang. Cepat, cepat. aku ya kena.